Moin Moin! Es ist bald 19 Uhr und ich fahre nach Travemunde, um dort zu angeln mit Tobias. Es ist ganz kalt, fast 0 Grad, aber mal sehen! schon <laughs> groß. Und ja? So, den messen wir mal. Der muss groß sein, der, der müsste größer sein. <laughs> hier. Ja, ja klar. Ich meine, 49. 49? Ja. Geil. <laughs> das ist komisch. Ich habe viele Kette probiert. Der Shabu auch in anderer Farbe, aber kein Biss gehabt. Und bei der nur mit Chabot Feiertager <laughs> Oh ja. <laughs> jo. Danke. oh, Chabot vor die Hallo. <laughs> genau wieder. Aber klein. Aber ist weit. Ne? Jo. <laughs> ah, witzig. Nee, Seelachs. Das war aber keine 60er, aber <laughs> doch, nee, war Mal <laughs> ja, ja, nicht schlecht. <laughs> Jo. Ja, super. Oh, fett. ja, das ist fett. Nicht so lang, aber... Nein, mehr sicher wie deiner. Gut. try to try. <laughs> Oh yeah. Oh. Bleib klein. Vernünftig. Vier zu drei. Direkt von der Schiff. so, besser als letztes Mal. Auf jeden Fall. Die Sprosse gut gefangen. okay. Ein bisschen kalt. Ja, ein bisschen. aber <laughs> kalt. Ja, aber mehr Fisch. Also vielleicht nächste Woche noch besser. Ja. <laughs> Also, tschüss. Hm.